Трябва да, дадем, да връчим това писмо, в случай нали, на госпожа Фантукова, тя не е тук, но на госпожа Бояджийска. В такъв случай изчакате да излезе. Не можем да я пуснем без пропуск. Нали е свободен достъп до залата? В момента не, с пропускателен режим. В момента не. Изчакате, ще преопредим госпожата, че искате да я връчите писмо. Да, това чудесно, ако може, нали да... Ако може, да се появи. Госпожа Мария Бояджийска. Предавате. Свързано с конференцията, да. И ние Кодът е 500 лева за конференцията на човека. Ще вляза като журналист, въпреки че съм гражданин, ще си покажа картата. Искам да попитам от кого имате такова нареждане, да не бъдат допускани граждани. По молба на хотел охраняваме събитието и допускаме хора с пропуски. Такава молба към хотела. Така ли да? Е? Е? Е? съвет има регистрация, всички са записани, в хиляди участници. да се направи с, с, с, с полиция. Има днес атентати, има хора от парламента, има днес атентати. Не е политическа. Чакаме да дойде Фандъкова. Чакаме. Фандъкова. Ами, След това и чакайте нея. Чакаме, ама разбрахме, че програмата пише Бойджийска и че тя вече е тук. Не е тук Бойджийска. Е, защо сега лъжете? Казаха ни, че е тук. А, може да университета и ето един призив да имате предвид по време на конференцията и това мнение. Да го отразите. И ето това е перспективата. Под безопасното изгаряне на отпадъци. Благодаря. Има такса смет, по-шарени, не знам.